this guy hey i don't know what kind of introduction deserve tebu acha hata niachie rajiz leo <laughs> unaona venye zile adjectives ulitumia ukiingia show uh-huh. hizo adjectives ndo nataka uzichoche nazo wanirushia ngori yani tu hivyo. Eh, eh, chocha <laughs> adjectives una Unajua ulifanya asubuhi kiingia Hiyo energy, hiyo energy ni wasoma kwa uingia nayo mbaya sana. That's alipeleka. Eh? <laughs> Anyway, uh, this girl uh, is one of the uh, best if not good, content creators uh, in the country so far. A very funny guy. He's an actor. He's a comedian. Uh, kuna very huge numbers on social media the guy anatesa kutesa content after content ni kama nalalanga na naamka nafikiria nda entertain wa Kenya aje every single time He's the eh, Jabba ambassador himself hiyo ni title sijui nimesema vizuri ama inafaa kuwa mera hiyo tuta confirm <laughs> welcome uh, kwa studio karibu sana Asante sana. Eh, hiyo uh -huh. introduction mzuri. <laughs> yes. Introduction imeweza. Amesema anaitwa DJ nani? Rajiz. Rajiz. Rajiz the DJ. Anakaa ni yule alichezea Devent mm, eh, muziki akamumixia mpaka akazesa nguo zikaanguka. <laughs> Tunakumbuka kuna wakati King Devent alicheza hadi nguo zikaanguka. Mm <laughs> yeah. Sasa unaona wewe unafanywa introduction yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kwa introduction kuna kitu nimeacha jina yeah. Nilikuwa nataka nikupatie the honors. Juu sijui una introducing jina aje. Kwa manjina ni Sandra Kamithino Ntwara, PO Box 437 Kamikole Ankalone location, Ankamia district, the man who killed and turned lion. Yes, from Mero to the wound, the mira ambassador himself up in the place. Yo. Stori zako zinahanga eh, ni za ukweli za jaba ama Pani za ukweli, hizo za ukweli bwana. Si za hizo za ukweli. <laughs> Ukweshiwa eh, kweli. Hizo za ukweli. Hii hapana. Hizo za ukweli. Una, unasikizanga mtu anafikiria ah. Hapana, hizo ni mambo ambazo tumepitia tukua watoto. Mm. Mimi nilianza kula miraa nikiwa miaka 9. Mhm. Mm eh. Hizo ni mdogo sana. Hapana, ni ati imepandwa kwa shamba, mnatoka shule, mnakunja mm. nyumbani, ukipitia hapo unatoa moja, unatoa moja. Before you come to know it, umekuwa mchongi original. Mhm. Sasa yes. Story zilianzia, so ulianza kupiga story 9 years old? Yeah. <laughs> ulianza kuzipost social media lini? Social media nimeanza kuzipost eh, wakati technology hela imekuja mm -hmm. imekuja the other day mm -hmm. but back then ilikuwa tu unachapia mambeste zako wakipotea kwa kijiji unaenda unatafuta the next kijiji wenye utaambia. <laughs> Unanikumbusha <laughs> yeah. wadogo wenye mlikwanga mna, mna ride bicycle yeah. alafu mnakutana mahali mnaanza kupiga story mm jioni jioni hapo kajua kama wapi? Ah, ah, jioni hatukuwa tunakaa nje, ni ile wakati ma Saturdays mumemaliza kazi mm. Sasa hapo ndio mnapatana mm -hmm. na ile mkoa mnaanza na stori za walimu mm -hmm. eh. Walimu sasa hey, <laughs> eh, mnasengenya walimu mkienda eh, hadi neighbor na kijiji yeah, eh. Your future is so bright hadi unabeba torch. Umejua anje? <laughs> Eh, si torch <laughs> You're very smart. Torch unamulika hadi mchana ama unataimia. Unajua siku hizi hakuna light at the end of the tunnel. Sasa wikale hawaoni right. Na sasa right ya smartphone haifanye kazi. Eh? Yuko adhari ni ya kutafuta tools giza ikiingia. Hapo. <laughs> Ah, hizo hata hata ikiingia lazima utanjua mahali ulisiweka. Eh, eh, unazi sense tu. Eh. Mm Umeniambia okay, uh, how long si acha ya 9 years old. Ya 9 years old ilikuwa kwanza kula mera. How long have you been doing content creation? Eh, naweza sema for the last 10 years. Mm -hmm. But uh, nilianza officially 2019. Mm -hmm. Yes. COVID ilikuwa na any effect to you coming up ah, na... Ah, mimi ilinisaidia sana actually. Yeah. Ah. Yes. People are consuming the content. Because uh, ukijaribu okay, kuangalia vizuri mhm. hapo mm -hmm. ndio hapo ndio Wakenya walianza kujua kuna content creation. Ehe. Hiyo kuwekewa curfew, kukaa kwa nyumba bila kasi, mm. hapo mm. wakaanza sasa kuingia wana watch ma, ma, ma nini. Hapo ndio social media za watu wengi zilianza kugrow. Mhm. Mm eh, hapo ndio watu walianza ku accept kuna YouTube channel kuna hii kusubscribe mm -hmm. kuna hii kulike but before then 2019 18 ilikuwa ngumu sana mm, -hmm. Eh, ulikuwa unaambia watu wa subscribe. Nilikaa miezi kama ngapi? Miezi kama sita na 300 subscribers mm -hmm. Eh, juu naambia mtu wa subscriber ajui hata kusubscribe ni nini <laughs> but hiyo wani year walikaa kwa nyumba mm. after wamechoka wali, walianza kutusupport mm. yeah. And content naona nakuona, ngoja hizi dredi umeongezea ma hizi ni zangu bwana. Zako natural. Miaka kumi na mbili zimefika hadi kwa mgongo. Eh, ni 11 years. 11 years ulikuwa wapi? <laughs> Hiyo ni swali muhimu sana which tunafaa ku kutrajiz 11 years where were you? What were you eh. doing? Nilikuwa pale Meru School. 11 <laughs> alikuwa na dance. Ala. Alikuwa part of a dance group. <laughs> Very serious dancer. Mhm. All right. uh, ni kama director ananiambia tuangalie ka clip hapa. Naona hesabu zinapigwa. Mhm. Mm Hapo ulikuwa unafanya nini before hata mumekosa chanelo yangu ndio ni kwa ah, unaoni mbona hesabu zimepigwa yeah, yangu iko na tag ndio hivyo yeah. hii ndo nakumbuka ukiambia mtu uh, ni mweupe sana yeah. uh. yeah, the <laughs> brown right. boys. Uh, guys, uh, in case you're wondering who MC Bull is, we're going to play one of his clips so that you familiarize with him. And uh, if my director kama ziko sawa, tunaweza zi angalia moja. Kwanza nimefurahia nimekuona bana. Eh, ni furaha kuona watu ambao ni wachungaji. Eh, nimefurahia bana. Mimi yani niko na mashida mingi. Hamna tatizo. Ni vile tu wakati kidogo nini kukuja church kukuja kutafuta nini, ah. lakini nimeshukuru leo nimekuona hapa hivi. Haina shida. Na eh, matatizo ni mingi. Mimi nilikuwa naomba tu kama unaweza nibariki. Yeah. Nipate baraka. Yeah. Matatizo ni mingi sana. Yeah. Ndio pastor. Haina shida. Mm -hmm. Na mimi nitaweza kunena neno la baraka. Kama vile unavyojua wananiita Pasta Mutie Ndole Kuuma Mboni, na nimeweza kubariki wengi. Naomba ufunge macho na uamini. Namleta huyu kijana mweupe mbele zako, mashida zake zote hata za Pasta anaitwa Jaden. Sasa sawa, namleta huyu kijana mweupe ambaye anaitwa Jaden mbele yako mashida ambazo zimemtoanga mbele nyuma mpaka walking star. Pasta, alafu enda into details. Niko na baby mama wa sita, nilikuwa nataka watano. Wewe jua vile utaambia Mungu, lakini hawa watano baki tu na mmoja. Sawa. Ni kijana ambaye weupe wake umemfanya akakuwa na wanawake sita. Naomba hao watano waweze kuanguka katika damu ambaye gari zao zi reverse waweze kuko, kutokomea kijana huyu ambaye anakuapa mbele yangu na alafu pasta nimeanza nili hizi of late nilipata shida ya kuanza kujikuna kuna huku sehemu za nyeti huku. Oh, unajikuna? Yes. Unajikuna sana? Eh, najikuna sana pasta. Hiyo pia tumwambie. Hiyo pia tumwambie. Okay, sawa. Ni kijana ambaye ako na uvimbe sehemu za siri na tuna pasta, si uvimbe, najikuna najikuna pasta. Oh, enda into detail vizuri ndio Mungu aelewe. Sawa, namleta huu kijana ambaye ako na super gonoria mbele yako uweze ukamtoa hizo sehemu za siri ndio asisambaze hii super gonoria inatoa unga ukijikuna. Eh, sehemu za siri, sehemu za siri unajikuna. Ndio pasta. Sawa sawa, anajikuna sehemu za siri kwa hiyo ni miraa peke yake. <laughs> Hiyo ni trouble bro. <laughs> Eh, uko how many uko na characters ngapi kwanza? Eh, niko na tatu ama nne. Ehe. Eh, kuna hii. Yes. Hii ndio the main. Ehe. Kuna ya pasta. Ehe. Kuna ya mrasta. Ehe. Alafu na kuna mimi tu. You yourself as a normal person wewe bado ni character. Hiyo siwezi kata. <laughs> That is very true. juu eh. tulipoingia alafu nikagotea bull kwanza mm. nilichanganikiwa una act uko na character ama mm. uko yourself mm. it's hard before mtu kwanza nini mm. La sasa hapa tunaona pasta amechange completely. Hizi sema ni kijana anabeba torch na kajaba mahali kwa paper bag ya black. It's completely different. Uh, probably a fun fact that uh, most of you might not actually know. Uh, you are also a radio presenter. Yeah. Yes. Ni mm. channel gani hiyo? Mwago FM. Yeah, iko iko tu hapa. Iko hapa KBC. Iko tu hapa kando. Yeah. Ehe. From Nairobi to to Meru with love mm -hmm. in the airwaves. Mm -hmm. Yeah. He is also an actor. Yes. Ehe eh, nimekuwa. Eh, iko wapi hiyo acting? Acting sasa eh, nimekuwa TV actor pia mm -hmm. eh, miaka eh, miaka karibu kumi sasa mm -hmm. Actually before nianze nianze hizi mambo nilikuwa TV actor yeah. Nimefanya vipindi mingi sana hata sikumbuki all the famous TV programs you know yeah. Nimefanya episode mbili tatu kuanzia Maria Inspector Mwala mm -hmm. ma, Vioja Mahakamani mm -hmm. kafanya Naswa mm -hmm. eh, nimefanya mm -hmm. Hey, kafanya quite a journey kafanya movie, nimewin Kalasha 2021. Mm -hmm. Hey, nimefanya vitu mingi bwana Kijana ni eh, versatile. Mm. Everything, I'm explore everything. And uh, just as a parting shot, mm -hmm. uh, mhm. unaweza tuambia social media handles and mm. maybe kama kuna mtu anakuangalia alafu anakuanga MC Bull ni role model wangu, anakufollow on, like anafollow content yako, anafollow your career path na anataka kuwa kama what would you like to tell them? Eh, social media zangu ni Facebook ni MC Bull capital letters zote ama caps zote MC Bull. MC Bull all social media Twitter, Instagram ni MC Bull na L3. Hey, eh, alafu kuna maels. Ah, ni, ni Bull tu. <laughs> Nilikuta kama MC Bull ya Instagram wa sasa kwa eh. nikasema wacha sasa nibaki na hiyo MC Bull. Eh, yes. Eh, hizo ndo social media. Then uh, kuna watu by the way kuna kuna kashida kamekuwa kwa content creators wengi. Mm -hmm. Kutamsea ako huko anataka kuanza lakini anjui ataanza aje. Mhm. Naweza mwambia anza na chenye unaona hapo. Kuna watu wasemanga wacha mzaea nikuja nibaia kamera alafu nianze kushuta. Hapana, anza na simu mhm. Eh, kuna best yangu one pale ni ni nini anajua, si tukianza tulianzaga na simu mm -hmm. simu tu kawa RAM ni ya 1 GB mnashoot kana sima kwanza, alafu muna, eh, muna kapepe, kapepeta kwanza, mnarudi mnashoot <laughs> so tungeanza mi yeah. by the way ningesema ninge nikuja nianze after nimebai kamera mm. mi singekuwa hapa singekuwa hapa kabisa mm -hmm. so naweza ambia mtu mwenye ako huko anataka kuanza anza saa hii mm -hmm. anza hata na hiyo kasimu ka, ka, ka, ka, ka kandogo record kitu mm -hmm. si lazima ikuwe 8 minute record post youtube kufungua ni bure Eh. Mm. Ale sisi wenye tulikuwa tunataka kufunguliwa na pesa tukanjanjaruka. <laughs> eh, post ambia mbogi yako ilike within that utajipata ume, umepata huyu wa. Mm. Mimi nikianza siku sikuanzaga hivi. Nilitoa content hadi mtu akaniambia ah, hii content ya ki nini endelea nayo. Inaweza. Eh, na mali niko nashukuru. Mm. My endorsement ziko. Mm -hmm. Ma opportunity. So, sasa unatengeza pesa. Yes. yes. Sasa shinda pia advice nyingine kwa wenye wanaanza mm -hmm. wako, wasikuwe na ile kimbelembele. Kimbelembele. Eh. Azini kuna mtu ako pale eh. anakutanga tu amekuinbox hey, eh, mi nataka nikuwe comedian kaa wewe nini, ah. ajui vitu umepitia mm. ye yeah, hata ana, ana following hataki kuanza wacha hata ni change accent juu in emotional ndio hiyo <laughs> yani hataki hata kuanza <laughs> kuanza pale chini hataki hata kuanza chini eh hey, eh, unapata huna mtu mimi nataka nikuwe kaa wewe eh hey, unashindwa unataka kuwa kaa ni mimi aje sawa sikatai njani za watu hazifanani kuna mtu atakuja a peak all of a sudden mm. within a month on a thousand subscribers ashaingia youtube program na kuna mtu ataanza na step mm. But sasa shida yenye iko hawa watu wenye wanamaliza shule sasa hivi wenye wanataka kuwa content creator wanataka kuhit haraka. So yeye anakuta hadi amekuwa emotional kwa inbox yako, anaanza kukuambia au oh, wewe utaki kusaidia ah, watu, ah, mimi ah. nataka nikue nijulikane kama wewe. Mm. Nashinda okay, sisi tukianza hatuko hatuko tunajua hata tutajulikana. Mimi ungeniambia nitaitwa interview hapa singeamini. Mm -hmm. Because my mindset was different. Nilikuwa nafanya kitu juu ni passion. Mm -hmm. Na sasa watu wa siku hizi upcoming comedian wanataka kujulikana, wapate pesa haraka, wa Baimoti. Mm -hmm. Alafu sasa wakikuja uh -huh. Sasa unakuta hiyo limitations zinafika mahali wanakuwa limit, limited hizo expectations mm -hmm. Afiki mimi naweza amba tu anzia wacha hiyo mbogi yako yenye uko naye hapa, watu wawili watatu, kuambia hii ski tulishuti na simu, hebu usipost usi, usi, 4 minutes huku ingine kumechomeka, post na 2 minutes mm -hmm. Eh, yani ulan. Alright. Eh, swali ya mwisho mwisho mwisho kabisa. Yes baba. Eh, nini ushaifanya ya mapenzi eh. hadi eh, ukakaa chini ukajikusanya ukaekelea mm. Kajaba hapa ukasema okay, Bull unafanya nini? Hey eh, man, eh, nataka nikuwa emotional hapa bwana <laughs> tafungua roho. This is a safe place. Hey, eh, mapenzi mimi. Safe, kuna mtu ako na nini tissue anaweza mpatia hey, eh, azigeze machozi tu. Ikae stand by kwa sababu zile mambo niko nazo. Mm. Mimi wamevunja vunja roho yangu kabisa. Mm. Yaani sasa hiki tu wamebakisha kuvunja ni kindine. Na hiyo sina shida wavunje. Sasa sasa nikumbuke. Ah, ndio hiyo. <laughs> Nikaa amepitia vitu nyingi. <laughs> Eh, ni mingi bwana mpaka sasa nazindwa ni gani ndareta. Yeah. Eh? Lakini amini wa umesema ile kitu nimeifanya nimeifanyiwa juu ya mapenzi. Umeifanyiwa eh. ukafanya yeah. hadi ukajiuliza sasa nafanya nini sasa? Mm. Eh. Hii imezidi sasa. Eh, ni Buli amekuwa na hizi life. <laughs> Mapenzi ya Buli imeenda si ah. nywe. Eh, ni form 2. Eh. Msichana alikuwa anapenda sana. Eh. Eh, yeye na yeye alikuwa alikuwa wale tu wa ah, si ni wageni kwa mapenzi ah, jui love ni nini mm. Sasa ilifika mahali hizo ni ile time uh, simu za mchinguzi zilikuwa zimekuja sana mm. So, ile tudogo eh, tuitel eh. zingine kubwa eh. unaweza text nini ma video uh -huh. eh. Sasa yeye alikuwa mimi nilikuwa day school, yeye alikuwa alikuwa boarding. Mm -hmm. Sasa tulikuwa tunaonananga April, August ama <laughs> December. We, sasa holiday moja akakuja. Mimi nafikiria ni manzia. ni manzi yangu. Si hilo wenye walikuwa wanakunja, wanafunga, wanaingia ngari iko na muziki. Uh -huh. Then unaenda unamkonja stage hapo. Mm. We, ngezo walishuka na nani? Mm. Ex wake. <laughs> Ex wake mwenyewe alikuwa ameniambia hawana nini kabisa hawana hawananga Aonge. awako yeah, yaani umeipatana na, na msichana anakuambia ana mtu yeah, yeah. na mnakaa naye miaka mbili tatu na ana mtu yeah. lakini unasikia tufununu anakuanga na mtu huyo jamaa alikuwa anaitwa Richard. Mm, mtu mtu wa silence. Nitakutaja Richard. <laughs> you didn't me wrong Richard. Richard, umesikia? Hii hii hi no usi Richard usitublame si si si. <laughs> We. Stage eh? Uh Wewe umemgoja. <laughs> Sasa umemngoja muongee hiyo story ya ex. Uh Anashuka na yeye. Ile time wakifunga shule tu ice cream nini nini, uh eh. mnatoka, uh eh. mmetoa ma browse za shule, mmeweka mm. ma, ma uh, zinaitangwa kaladi za home. Uh -huh. We, walishuka. Hizo enzi kulikuwa zile supermarket za uchumi. Yes. Walishuka uchumi. Nilikunja mkia. <laughs> Hiyo siku siku amini. Huku teta. Alafu ni ile anakuona anakulenga eh. na wanaenda alafu na baadaye anakuja kukwambia hata hakuwa ah, hawezi hakuniongelesha eh hakuniongelesha hiyo ndio ilienda ni, ni sex message sorry text message tu ndio alimtumia back then being it it was first love ayo ah, ilinivunja eh yani unakaa na mtu anakuambia na mtu enye hapo bula aliumizwa hadi saizi anakaa mauchungu eh, sijui kama ndinje unanipata uko na mtu anakuambia na mtu wewe sasa unamu, yeah. unaingia kwa box kabisa na unajifungia. Mm. Then kwa hivyo wewe akienda shule, shule yao mahali iko huko ndio ex wao wako. Ai ya ya ya. Na hakuwa mwanafunzi. Sasa maybe when, wewe ni wa nyumbani alafu wewe ni wa shule. Eh. eh. Nikaa hapa sasa KMBC, kwetu ni hapa. Eh. Kwenu ni hapa wapi? Eh, hii hoteli ya hapo. Eh, eh. My neighbors. Eh. Lakini sasa wewe unasomea wapi? <laughs> Eastland. Eh, eh. Sasa mimi tunaonananga tu holiday. Mimi kande Kenya naenda ni wapi? Eh. Hapa eh. Chiromo. Sasa mnapatana tao mtu na mtu wake ule ule mmoja alafu alikuwa ameshamaliza shule, ni wale wamemaliza form 4. Hata huwezi sema eh. kitu eh. We, Wewe wewe we. Hata, hata mimi hapo naweza <laughs> hata hapo naweza nyamaza Richi, Richi. <laughs> Mali nitakuona na gari yangu. <laughs> Taepa. right, tunaweza kukumbusha social media handles tena. Social media MC Bull, Facebook, MC Bull, Twitter, MC Bull, Instagram na, uh, TikTok MC Bull. Mm -hmm. Kwa wale wastaka kunifuata Twitter, mnaweza nifuata kwangu nyumbani Ndaombi yape. <laughs> yes. Thank you so much. That was yeah. uh, ah, MC Bull. Thank you so much for coming through. We always appreciate you. Kwa Umekaribishwa sana na sana. Nashukuru sana. Eh, tunataka kuchukua short break but mm -hmm. eh, kuna mtu MC Bull alitaja uh, she's called Ann. Yeah. She's also an amazing content creator so yeah. she'll be joining us in very, a very very talented. Eh. Yeah. <laughs> Alright, uh, we are going to take a short break but tutarudi.